ზრდის გამო ივლის მისი მსხვერპლის ის მუდამ ხელავს ჯიბეში აქვს ხელები მისი გატაცებას მისი ოცნება ეხლა შეისაფთებს იქვე ახლოს ხედავს ქერა ქალღმერთს თითქმის სადაც ამოსდებს ხელს ამისთვის ეძებს ის ადგილს ქუჩაში მან ქერა და ქერა ქუჩაში just my